京中有善口技者，嗯，能理解吗？ 有一些朋友啊说我们 HPW 的款式拳套打击感特别差，而且呢他是在一些朋友的什么群里啊或者某人的作品底下去做评论啊，我们要搞明白是拳套的问题还是你的认知有问题，或者说你脑子出现了问题啊。我其实回国以来一直在跟大家讲，拳套有很多种类，有专门打沙包的，有专门打实战的。打沙包的拳套呢就是穿透力偏强，你不要讨论说啊通过把它做薄了还是做厚了，增加填充物的打击感来完成，这个不重要，这也不属于观众应该知道的事。观众大多数我跟你说你可能也听。不。 但是，我跟你讲，就有一种拳套叫实战拳套，就像军事演练，对吧？有歹徒过来抢劫，有拿枪突突他，死吗？这人不死。 假装倒地下，理解吧？不死。那我们要的就是说模拟那个状态，但是让这个人还活着，可以陪你再继续玩。实战也一样，就不是比赛要把你打晕抬走，我们要打往死里打，但是你要不死啊。所以说实战我们专门有一个实战拳套，有很多颜色啊。但是拿了一个粉的给你看。这个拳套有人就跟我说说打击感太差了，就是你的脑子有没有能理解？当你买一双鞋，你说这个鞋怎么这个容易勒呀？哥们儿你买的双拖鞋，说我拿这个鞋这打篮球怎么底儿那么硬啊？哥们儿他妈买的是个皮鞋，能理解吗？皮鞋拖鞋。 运动鞋对吧？各种鞋有不同的用途，在不同场景下，你理解吗？不同的拳套有不同的用途，就是说呢，我们往死里打，两个人往死里打重击，但是保证你嗯不被打晕，这是实战拳套。所以哥们儿，当你拿这个东西呢去打靶或打什么，你说这个怎么打起来就没有那么硬，没有那么穿透力，能理解吗？是你出了问题。你要想有穿透力，哥们儿沙包拳套，我们还专门做了机械款，就告诉你说，有的人就拿那种杀伤力大的拳套给你打实战，你拿这个十四盎司去揍他，你一定不会。 吃亏，它有它的不同用途，对不对？经典款的用途是什么呀？打靶、打沙袋，一切都差不太多，就都可以。但是说呢，每一项的表现性都不是给你极致。打沙包不是要那种特极致穿透力，打实战这个人也不会出现打晕的问题。所以不同的款式有不同意义的存在，理解吧？所以呢，实战款一开始有点紧，为什么？填充层密度是低的密度，我们要把它填厚，保证打一段时间不泄，对不对？所以我们一开始要紧一些。你把手插进去一看，哟，有点紧，打一打松了，合手，包裹性强。看这个厚度，前锋，这种感。 感觉理解吧？很多朋友说我要看厚度判断它的杀伤力，你根本就不懂。它不是看厚度，它厚度的填充物的材料是密度低还是密度高，分别哪层在最外层是什么样，最底层是什么样？好吧，我就告诉你，这就是实战款，你就记住就行了，不要自己去研究了，你也没有办法去研究的，好吧？